Radio eh, kita pada hari ini Ramadan Part 4 Mula-mula sekali kepada bocah-bocah Dekat luar sana masa bulan Ramadan ni Korang kurangkan mencarut Kalau boleh jangan mencarut langsung Ayo korang kena buat apa Ambil bantal letak tepi korang Ah, Masa korang nak mencarut tu Korang letak muka korang dekat bantal tu Mampang kau hijau Sekurang-kurangnya orang lain tak dengar dan dia orang tak terasa hati dan puala bahasa puala bahasa pula puala pahala puasa kau bertambah. Kau tahu tak kenapa? Sebab kau berusaha untuk menjaga hati orang. Sebab ni masa pulang puasa ni korang akan perasan lah segelintir manusia dia tak tahu tentang apa-apa benda ni dia akan ambil vape atau pot dia, dia akan berhuha huha huha huha huha ada buat oh lagi siap post dekat status dia. Oh yo. Oh, Sebab tu ni kau bersyukur tau kau tak ada aku cium mulut kau Aku huha kau balik ambil kau mati on the spot Apa-apa benda yang kau masukkan ke dalam rongga terbuka kau secara sengaja Boleh membatalkan puasa kau, kau tahu tak? Ah, contohnya lah kau dah habis berak kau nak cebok tu kau korek dalam zikir ke <laughs> Tarik keluar cacing <laughs> Akhir sekali kalau kau perasan lah budak-budak memang akan tayang status dekat makanan apa benda aku merepek ni Yes, ah, tayang status Pui, <laughs> tayang makanan dekat status oh, Jangan sampai aku ikat kau dekat tiang lampu Buka mulut kau aku tak tarik kah aku dalam dalam selama satu jam aku ludah dalam mulut kau bagi kau kemam selama 15 minit bagi kau tenang bagi kau batalkan puasa kau sendiri pada kau gagal ais dalam bila aku fikir balik aku tak dapat main mencempak tau ni ayo kau pula nak naik eh, gambaran aku lagi ayo eh, eh. What's up everybody to the party tonight Performance by DJ Opus The Mix